была в Казани. Э, в общем-то, у нас здесь интересно. Не знаю, как-то здесь, вот, знаете, современно, скажем так. Э, ну и потом, конечно, в каждом городе есть свои мастера, есть новые люди, есть э, какие-то новшества. Но, мне кажется, лучше Нижневартовска ничего нет. У нас очень хорошие здесь креативные люди работают, поэтому я считаю, что вот все, что каждый год здесь зарождается новое, я считаю, что это людям это нравится. Ну, во всяком случае,